Բարև ձեզ։ Polymorphism-ը դա object oriented programming-ի 4 կարևոր կոնցեպտներից մեկն է։ Նա նշանակում է, որ ֆունկցիաները կարող են ունենան տարբեր ձևեր, նայած իրավիճակ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նայեք մի քանի օրինակ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պատկերացրեք մենք ունենք այս 3 ֆունկցիաները։ Կա say hi, say hi name եւ say hi full name Իրանց դերը այդքան է հետաքրքիր չի, բայց որպես օրինակ օգտագործենք։ Հիմա նայեք։ Ամեն այս ֆունկցիան ունի մեկ հատ դեր։ Say hi-ին ինչքան էլ կանչենք, ինքը միշտ նույն բանը կանի, alert կանի hi։ Say hi name-ին մենք ինչ որ անուն ենք փոխանցում եւ ինքը միշտ նույն բանը կասի, ինքը alert կանի hello եւ այդ համապատասխան անունը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիաները ամեն մեկը ունեն ուղիղ մեկ դեր։ Իրանք միշտ կաշխատեն նույն ձևով, հա, իրանք ալգորիթմը կաշխատի նույն քայլերով, որպեսզի տա մեզ պատասխանը։ Հիմա նայեք մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որին ուղակի կոչենք high, որը իր մեջ կպարունակի այս 3 դերերը։ Okay։ Ինչպես։ Ուրեմն նայեք, մենք ուրեմն ընդունում ենք հայի մեջ ինչ որ արժեքներ եւ ընդհանրապես ստուգում ենք՝ մի րոպե, որևէ արժեք փոխանցվեց։ Եթե ոչ մի արժեք չի փոխանցվել, մենք alert ենք անում high։ Դա եղավ s դերը։ Եթե ուրեմն փոխանցվեց ուղիղ 1 արժեք, ապա մենք անում ենք hello եւ այդ անունը։ Դա եղավ այս դերը։ Իսկ այն այն պարագայում, եթե մենք ունենք ուրեմն երկու արժեք, հա, անուն եւ ազգանուն, մենք այդ ժամանակ ասում ենք greetings եւ անունը եւ ազգանունը։ Դա է եղավ այս տերը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա, որը ունի մեկ հատ դեր, իր դերը որոշվում է պարամետրներից, այն արժեքներից, որ ինքը ստանում է։ Քանի արժեք է նա ստանում։ Նա մեկ հաց արժեք է ստանում երկու, թե ընդհանրապես արժեք չի ստանում։ Դա այս պարագայում ղեկավարում է իր դերը։ Մենք նաև կարող ենք փոխենք իր դերը նայած ինչ տիպի արժեքներ ենք մենք ստանում։ Օրինակ ստանում ենք թիվ, թե ստանում ենք տեքստ, թիվի, եթե թիվ ստանանք, այս այս տիպի կոդ ենք աշխատացնում, եթե տեքստ ստանանք, այն տիպի լոգիկա ենք աշխատացնում այս մոտեցումը նշանակում է overloading, function overloading։ Ինչ նկատի ունենք overloading։ Overload նշանակում է, երբ որ ինչ որ մի բան ունի ավ, մեկից ավել դեր։ Օրինակ, այս բaragայում մեր high ֆունկցիան ունի ոչ մի ոչ միայն 1 հա դեր, այլ 3 դեր, չէ՞, 3 տարբեր դեր։ Այսինքն ինքը կարող է իր մեջ աշխատացնի 3 տարբեր ալգորիթմ նայած տրված արժեքներից, հա։ Սա կոչվում է function overloading։ Function overloading-ը դա մի օրինակ է նու կոնկրետ static polymorphism-ի, բայց եկեք մոռանանք այդ այդ տեխնիկական տերմինը polymorphism-ի։ Այսինքն մեր ֆունկցիան կաշխատի տարբեր ձևերով նայած իրավիճակ։ Եկեք ավելի կոնկրետ օրինակ տեսնենք այս function overloading-ի։ Պատկերացրեք մենք <clears throat> ունենք մի քիչ ինֆորմացիա, հա, զանգված օրինակ, որի մեջ կան մարդկանց ինչ որ ինֆորմացիա, հա, իրենց անունը, տարիքը եւ այլն։ Մենք կարող ենք ստեղծենք օրինակ երկու հատ ֆունկցիա՝ find by name, քթիր անունով եւ find by age, քթիր տարիքով։ Եվ մենք հիմա եթե find by name-ը կանչենք օրինակ Սուզանով, ինքը կվերադարձնի մի զանգված, որի մեջ կլինի այս օբյեկտը։ Եթե find by age կանչենք ինչ որ տարիքով, օրինակ 22, նա կվերադարձնի զանգված, որի մեջ կլինի Mike-ը, չէ՞։ Բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ առանձին ֆունկցիա find ուղակի որը իր մեջ կպարունակի եւ find by name-ը եւ find by age-ը Ինչպես։ Այսինքն, եթե մենք այս find-ին կանչենք տեքստով, անունով այսինքն, ինքը կգնա եւ կգտնի այն օբյեկտը, որը ունի այդ անունը։ Եթե մենք իրեն կանչենք թվով, ինքը կգնա կգտնի այն օբյեկտը, որը ունի այդ տարիքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս երկու առանձին ֆունկցիաների դերը մենք փաթեթավորում ենք մի ֆունկցիայի մեջ։ Այսինքն սա հիմա կարող ենք ջնջենք Եվ ահա մենք հիմա ունենք հիմա մի հատ ֆունկցիա։ Ինչի համար արժի ունենալ մի հատ ֆունկցիա եւ ոչ թե երկու հատ։ Շատ པարզ։ Պատկերացեք այդ ֆունկցիաները կցած են ինչ որ օբյեկտին։ Եվ դուք այդ օբյեկտը հանձնում եք ինչ որ ուրիշ ծագավորողին։ Ինչ կցանկանայիք, որ այդ ֆունկցիան ունենար իր մեջ 300 հատ ֆունկցիա, որ այդ ծրագրավորը հիմա այդ 300 հատ ֆունկցիայով պետք է անցնի ու փորձի հասկանալ մի րոպե ոնց եմ այս ամեն ինչը օգտագործելու, թե որպեսի այդ օբյեկտը ունենար ընդամենը 5 բայց այդ 5 ֆունկցիաները իրանց մեջ ունենային տարբեր դերեր։ Եվ այդ օգտագործողը, եթե ուզում է ինչ-որ բան գտնի, ընդհանրապես տալիս է թիվ եւ աշխատում է ստացվում, ասես, գտնում է այն այն արժեքը, որ ինքը ուզում է։ Ուրիշ բaragայում փոխանցում է տեքստ, էլի ստացվում է։ Այսինքն ֆունկցիան լինում է մի տեսակ ավելի խելացի։ Այսինքն, երբ որ մենք ունենք ավելի քիչ քանակի ֆունկցիաներ, մեր օբյեկտների հետ աշխատելը լինում է շատ ավելի པարս, որովհետև քանակը այն ֆունկցիաների, որի մասին մենք պետք է մտածենք, հիշենք, օգտագործենք եւ այլն, լինում է ավելի քիչ։ Եվ ահա, սա մի օրինակ է polymorphism-ի։ Poly նշանակում է շատ, morph նշանակում է ձև, այսինքն մեր ֆունկցիան հիմա ունի բազմաթիվ ձև եւ իր ձևը, այսինքն իր դերը փոխվում է ըստ իր տրված ուրեմն արժեքների։ Okay, սա մի օրինակ polymorphism-ի։ Երկրորդ օրինակը։ Ուրեմն պատկերացրեք մենք ունենք ուրեմն երկու հատ class, մեկը animal է, այսինքն կենթանի, մյուսը շուն։ Շուրը ժառանգում է animal class-ից, այսինքն կենթանի class-ից։ Animal-ը ունի say something ֆունկցիա, ասա ինչ-որ մի բան, որը alert-ը անում, ես կենթանի եմ։ Հիմա նա այստեղ, եթե ես ստեղծեմ ուրեմն animal 1, որը ուրեմն new new animal, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես այս animal class-ից ստեղծում եմ մի հատ object։ Եկեք մի հատ էլ dog ստեղծենք, new dog, խնդրեմ, Ահա ես ստեղծեցի այս այս երկու ֆունկցիաները եւ հիմա եթե ես անեմ ուրեմն animal make dot say something ես կստանամ er, I'm an animal։ Խնդրեմ։ Եթե նույնպես ես նման մի բան անեմ շունիկից dog make ես կստանամ նույն բանը։ er, I'm an animal։ Ինչու՞, որովհետև, որովհետև շունը ժառանգում է animal is, հետևաբար ինքը ընդունում է այս ֆունկցիան որպես իրը եւ ահա նույն ձևի աշխատում։ Եստեղ բայց կարող եմ փոխեմ այդ ֆունկցիան, այսինքն ես կարող եմ ասեմ՝ մի րոպե, այո, շունը ժառանգում է animal-ից, բայց ես չեմ ուզում ժառանգված ֆունկցիան աշխատացնեմ, ես ուզում եմ իմ ֆունկցիան ունենամ։ That's why կարող եմ ասեմ say something։ Եվ հիմա ասեմ alert woof։ Այսպես։ Հիմա եթե սա աշխատացնեմ, առաջինը ուրեմն կենթանին, այսինքն այն օբյեկտը, որը ստեղծվել է կենթանի շաբլոնից, կասի er I'm an animal, այն կենթան օբյեկտը, որը ստեղծվել է ուրեմն dog շաբլոնից կամ dog class-ից, կասի wolf, okay։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ուրեմն, մի րոպե, մի քիչ ներքևիչնեմ։ Okay։ Այս animal-ը, եթե ես ասեմ alert animal 1 instance of animal այս ես հանեմ ժամանակավոր այս օբյեկտը մի օրինակ է animal class-ից, չէ՞։ Եթե սա աշխատացնեմ, կտեսնեք, որ կտա true։ Dog-ը մի օրինակ է dog class-ից, չէ՞։ Դա էլ կտա true։ Բայց նայեք ստեղ։ Dog-ը նաև կտա true այս իրավիճակում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օբյեկտը հերիք չի, որ կարելի ասել, որ ինքը շուն է, ինքը նաև կենթանի է։ Սա էլ է կենթանի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք երկու հատ կենթանի, մի հատ հետ գնանք։ Եկեք փոփոխականների անունը ուղակի գրենք animal 1 եւ animal 2։ Երկուսն է կենթանի են, animal 1, animal 2, չէ՞։ Երկուսն է կենթանի են, Նու սա ավելի կոնկրետ տիպի կենթանի է, շուն է, բայց դե երկուսն է կենթանի են, չէ՞։ Երկուսն է կենթանի են, երկուսն է ունեն ֆունկցիա նույն անունով, բայց երբ որ այս ֆունկցիան եմ կանչում մի ձևի աշխատում, այս ֆունկցիան եմ կանչում ուրիշ ձևի աշխատում։ Ահա polymorphism։ Այսինքն, մի ֆունկցիա, որը նույն անունը ունի, կպած է օբյեկտին, որը նույն տիպի է, աշխատում է տարբեր ձևերով։ Ինչու՞, Որովհետև հերիք չի, որ այս animal երկուսը animal է, կենթանի է, ինքը նաև ավելի կոնկրետ տիպի է, շուն, որը ունի իր տարբերակը say something-ի։ Հետևաբար say something-ը չնայած էլի նույն անունով ու երկուսն է կցած են կենթանուց, հա, սա էլ է կենթանի, սա էլ է կենթանի, սա լինելով ավելի կոնկրետ, ավելի specific կենթանի, շուն, կաշխատի մի քիչ ուրիշ ձևի։ Ահա polymorphism։ Հիմա, ինչպես այս տիպի մոտեցում կարելի է օգտագործել։ Նայեք ստեղ։ Եթե հիշում եք, մենք ստեղծեցինք մի խաղ, որը ստեղծվել է շաբլոններով։ Ուրեմն մենք ստեղծեցինք GameObj շաբլոն, որը նկարագրում էր օբյեկտներին, հա, այսինքն ինքը ուներ իր մեջ, ասենք, տեղը, օբյեկտի չափը, render ֆունկցիան, update ֆունկցիան, գնա աջ, գնա ձախ եւ այլն։ Հիմա այդ շաբլոնից, այդ կլասից մենք ժառանգում էինք հերոս կլասի մեջ, հա? Այսինքն հերոսը հիմա extend էր անում game object-ին, այսինքն ունենում էր բոլոր այդ կարողությունները եւ ավելացնում էր մի քանի դետալ, օրինակ, կրակելու հնարավորություն կար նապաստակը, որը էլի ժառանգում էր game object-ից, բայց իր update-ը օրինակ փոխում էր, ասում է ես չեմ ուզում ժառանգված update-ը օգտագործեմ, այլ ներքից կկանչեմ շարակված update-ը, բայց նաև կավելացնեմ իմ հավելյալ այս լոգիկան։ Հետո կար փամփուշտը, որը էլի նույնպես շարանգում էր ուրեմն game object-ին, եւ նա նա էլ օրինակ ուներ update ֆունկցիա, որը իր update ֆունկցիան էր, չէր շարանգում, բայց կանչում էր ներքից շարանգած update ֆունկցիան եւ հետո ավելացնում էր այս հավելյալ լոգիկան, չէ՞։ Ուրեմն այստեղ, ուրեմն մեր data-ն ինֆորմացիան խաղից մենք դասավորում ենք այսպես, այսինքն ունենք մի հատ object, որը ուներ հերոսի հղում դեպի այդ հերոսը, որ մենք ստեղծում էինք, զանգված, որտեղ որ մենք գցում ենք բոլոր փամփուշտները, մի եւ մի զանգված, որտեղ որ մենք դնում ենք նապաստակներին։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, որ update-ի ժամանակ մենք պետք է մի հատ հերոսին ասենք update արա, հետո ամեն նապաստակին ասենք update արա, հետո ամեն փամփուշտին կանչեինք update, չէ՞։ Render-ը եկեք ուսումնասիրենք։ Հերոսին ասում ենք render արա։ Բոլոր փամփուշներին ասում ենք render արա, բոլոր նապաստակներին ասում ենք render արա։ հա, Այսինքն այսպես անընդհատ կրկնում ենք։ Ինչ է ստացվում, որ վաղը մյուս օրը եթե մենք ուզենայինք ուրիշ օբյեկտներ ավելացնեինք, օրինակ ծառեր, թռչուններ եւ այլն, մենք կստեղծենք տենց առանձին զանգվածներ եւ ամեն զանգվածով կպտտվենք եւ կկանչենք իր համապատասխան render-ը, update-ը եւ այլն։ Հիմա պատկերացեք մենք ունենք խաղ, որը ունի շատ մեծ քանակով օբյեկտներ, տարբեր տիպի օբյեկտներ։ Ոչ միայն հերիք չի թրջուն, տարբեր ձևերի թրջուններ, ունենք դրագոններ, ունենք հազար ու մի տիպի փամփուշտներ, չգիտեմ, հերոսներ, հակառակորդներ եւ այլն։ Այս տիպի մոտեցումը շատ հեշտ կհասնի խնդիրին, հա, մենք պետք է անընդհատ copy paste անենք եւ մեր կոդը բավականին մեծ կստացվի։ Ինչպես կարելի անել ավելի parse, նայեք, ստեղ Մենք ուրեմն այս այս բaragայում մեր data-ի մեջ, ուրա մեր data-ն, կներեք, հեսա։ Պահում ենք ընդհանրապես միած զանգված։ Ու մենք ենթադրում ենք, որ բոլոր օբյեկտները այդ զանգվածի game object-ն։ Հերոսը, քանի որ ժառանգում է game object-ից, նշանակում է ինքը game object, չէ՞, նույն ձև ոնց որ շունը նաև կենթանի է։ Նապաստակը game object-ը, փամփուշտը game object-ը Հետևաբար մենք կարող ենք ենթադրենք, որ քանի որ բոլորը game object-են եւ game object-ը ունի render եւ update, նշանակում է բոլոր այդ օբյեկտները ունեն render եւ update։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր update-ը ընդհանրապես մենք կարող ենք աշխատացնել այսպես. բոլոր օբյեկտներով պատտվում ենք եւ կանչում ենք իրենց համապատասխան update-ը։ Հիմա update-ի դերը վիճակը, տեսքը կփոխվի նայած այն օբյեկտի, որ ստեղ կա, չէ։ Այսինքն, եթե այս օբյեկտը լինի փամփուշտ, իր update-ը կաշխատի մի քիչ ուրիշ, քան թե եթե օբյեկտը լինի հերոս կամ նապաստակ։ Ահա polymorphism։ Այսինքն, update-ի դերը փոխվում է։ Ինքը ունի տարբեր դերեր, նայած ինչ ավելի կոնկրետ տիպի օբյեկտին է նակցած։ Այո, բոլորը game object-ն, բայց կան ավելի կոնկրետ տիպի game object-ներ, օրինակ նապաստակ և փամփուշտ, որոնց update ֆունկցիաները տարբերվում են հերոսի update ֆունկցիայից։ Նույնը ստեղ, նայեք, render-ի ժամանակ մենք կարող ենք ուղղակի դե, ստեղ մաքրում ենք canvas-ը, հետո ընդհանրապես բոլոր օբյեկտներով պատտվում եք եւ կանչում եք իրանց render ֆունկցիան։ Render ֆունկցիան կարող է լինի շատ տարբեր, մեկի render-ը կարող է ինչ որ բանը fill rect նկարի, մյուսը կարող է draw image նկարի, մյուսը կարող է չգիտեմ ինչ նկարի։ Բայց մեզ դա չի հետաքրքրում։ Մենք ընդհանրապես պատտվում ենք եւ ասում ենք render։ Հիմա render-ը տակից որ լոգիկան, որ տեսքը կընդունի, հմ։ Կտարբերվի ըստ տիպի and object-ին ու ինքը կցած է։ Բայց այս բaragայում մենք ընդհանրապես պատտվում ենք ու ասում ենք դե render արա։ Հիմա ոնց ես ուզում անես, այդ արդեն այս ֆունկցիան կորոշի հենց այդ պահին։ Ահա polymorphism, այսինքն render-ը ունի տարբեր դերեր, նայած ում է կցած։ Եվ խնդրեմ, հույսով եմ այսքանը པարզ է եւ օգտակար էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ